проходит в России Невидимо над головою Что-то непонятное, чуждое чистым бульваром Парижа Словно нарастающий гул, как всемирный вулкан над землею Словно хвост кровавой кометы, которая ближе и ближе это будет как печальный конец Золотой непридуманной сказки это будет как последний аккорд навсегда уходящего лета Для кого-то это полный позор, для кого-то взволнованный праздник Это происходит в России, это происходит не где-то, прямо над землей над зеленою травой, над березой огневой, у меня над головой, под несчастливой звездой, под ненавистною бедой, над березой огневой, у меня над головой. Что-то происходит в России над древней убитой землею, что там вопиет О бессмысленно праведной крови пролитой Что-то одинаково грозное для рок-н-ролльных героев Для подпольных королей и прожженных дельцов самого Уолл-стрита Это будет как печальный конец, но конец далеко не напрасный кого-то это полный позор, для кого-то взволнованный праздник. Для кого-то это страшный конец, для кого-то религия сердца прямо над землей, над зеленой травой, над березой от весна всесильная, победной поступью по белой лестнице, а над Россией, вновь над Россией, такая ветренная мгла, не видно месяца, что-то происходит в России что-то происходит в России. never know.